Ich arbeite nicht so viel daran, äh, aber ich bin natürlich interessiert in die äh, äh, Kunst, was künstliche Intelligenz kann, mein, äh, kann bedeuten für OER, aber auch äh, was OER kann bedeuten für AI, für künstliche Intelligenz. Äh, denn ich glaube, dass es zwei, äh, ja, zwei Richtungen ist, wo die Bedeutung liegt. Und was AI für OER bedeuten kann, dann denke ich äh, eh, vornehmlich an eh, die äh, eh, Möglichkeit, die erweiterte Möglichkeit, um die Such, äh, äh, Suchresultaten ja, Bestes zu machen. Das ist eine, äh, das ist was viele äh, äh, Lehrer sagen, wenn die suchen nach äh, OER, dass die richtige OER zu finden, das ist, das ist sehr schwierig und das, äh, ja, und darum ist das, äh, äh ja, die, die Adoption von OER äh, ist nicht so groß, wie man eigentlich äh, will. Äh, und ich glaube, dass äh, äh, AI da etwas kann bedeuten. Und es gibt einige Experimente, die wir in den Niederlanden, oder die ich nicht, aber die in den Niederlanden ausgeführt werden. Zum Beispiel, weil OER ist, hat viele Medien, zum Beispiel Video ist ein ganz wichtiges Medium von OER, um auch zum Beispiel die Text, die in die Video ausgesprochen wird, zu äh, äh, übersetzen äh, nach, nach wirkliche Text, die man durchsuchen kann. Und äh, nicht die Such nur auf äh, die Metadaten zu, äh, zu, äh, äh zu haben, aber erweitern, Fulltext zu äh, suchen, äh, wenn da Fulltext-Dokumenten äh, sein, um damit die Suchresultate besser zu, äh, äh, besser zu machen für die, äh, für die Sucher. Na, AI hat natürlich einen sehr großen Einfluss auf die, äh, auf die Welt. Und äh, das, das kann sehr gut sein, aber das hat natürlich auch einige Risiken. Und ich glaube, dass jeder Bürger soll wissen, was AI bedeuten kann, aber auch äh, kritisch über äh, die, die Anwendungen von äh, AI sein sollen. Und ich glaube, dass offene Kursen oder OER dabei helfen kann, um das äh, so, äh, ja, so, so äh, für jeden Bürger die, äh, eh, da, darüber zu informieren. Äh, eh, äh, eh, in den Niederlanden haben wir schon so einen Kurs. das ist ein nationaler AI-Kurs, wird, wird, das genannt. Das hat ein Privatunternehmen hat das gemacht und die hat das gesagt. Ich sage, ich bin, ich glaube, dass das für, dass es wichtig ist, dass jeder weiß, was da auf uns zukommt. Und die hat das Eh, in einem Kurs, was ist AI, einige eh, Beispiele, aber auch die Risiken, die ethischen Aspekte, die, eh, ja, die, die, die, die Bias, die Algorithmen haben kann. Ja, da gibt es schon viele Beispiele schon da, dass, dass AI auch ja, nicht so gute Anwendungen hat. Und das, das, soll die, das soll jeder über informiert werden.